Davlatdan rahmat. Azizlar, endi Aybek Tiloni mahallasiga keldik. Biz she'r eshitmang etdik demanglar. she'r ko'p har için uchun she'r ben. har bir için. uchun mana shu xotin qizlar mahallemize mahallamizga xush kelibsizlar bizlarni hali xotin qizlarimiz oynalardan qarab ko'chalarga chiqib eshitib tuttular bu gaplarni hammasini hammasi bilan çıkan bo'linglar yani gulsar deyin, aytganidek shunda mahalla rivojlanadi bir elat bir elat ulan do'st olsa, hatırla çıkan olsa, erkekle cora olsa, şunda mahalle mahalle ulan baylanıp bütün Özbekistan rivajlanadı. Hatın kızlara atılgan şiirlerim köp, erkelenip yürünle, bilkelenip yürünle. Yanımızdan ötkende suykelenip yürünle. Siz için erkekle ba, siz için erkekle ba. Bir şeylə deyməyinlə sizlə, çeylə deyməyinlə sizlə, osmanlarda yürünlə, yerə Siz için erkekler var, siz için erkekler var. Bugün belləri, çətmənləri bilen geyən xatın kızlarını görüp ben kuandım. Bizler için örnek bu. Bundan ki yasanı yiyip gelinler. Nova. Hoş rayolayıp gelinle, bir karab ötsenizler bol dağıryanın üzeriniz doğulluyumuz. Sağ aman bu gaysla ilahim. Hem muhak o'ynab kulib nozlanib yurishsizlarga nasib etsin mana ishobod qishloq dasturi boshlangan vaqtda yozgan bir she'rim bor quvondim rostdan ham bundan men ham 50 yoshga kirgan bo'lsam shu ko'vishlari salopon paketlarni boylab chiqqan vaqtlarim bo'lgan she'r ishga ketish uchun Ina qarang endi. Stoshkadan chiqib, Qarasvolta chiqasan, mashinlar ham keladi, do'qtiysan, ketaverasan. Xotinlarni vaqti qo'shtiqini ko'rsangiz, o'kcha bilan ko'shlarda xush rayoli pishara ketaveradilar. Shuning uchun bu dastur eng oliyjanob dasturlardan biri deb o'yladim men va shu o'zining haqiqatini topdi. Obod qishloq dasturi, girjak 4 yoshimdan sani Köçemize döşelgen şipesli daşından seni, Köne paksalanı yıkkan sabır berdaşından seni, Kara asfalt de pişirgen aşından seni. Yine şunun asfaltlarını gelecek bizler düşümüzde görverik bu meseleni. Şunun için karan şunun bir çıraylı olup tuttu hemen mahalle şunun yoga'yı. Yarım akşamda kıyışık stalbağa unluk misan. Kadastır sen koňşuny paksasynam çykmysan, iýdelerem budaldy, ötçekinde bukmysan, çan kütermin taze durgan hem gözü kaşından seni. Meni Ayolim qiyvaga isha qatnida onadi. Uyda bir boyanadi, bir borib ishxonada bir boyanadi onadi. Borincha bir yana chang o'rnashib qoladi onadi. Endi Xudoga shukr hozir suvni port kelib turibdi. Uyinga qimmatbaho sip qabilda to'q keldi. Ina shu narsani men alohida aytmoqman. Stol boladan olib, ina shunning qabillarda to'q o'tdi bu Bu degani bizlarni eshikdagi narvonlarni gujumlarni sovutlarni yilda kelib chopib ketadilar siyma deydi deb bu yana 5-10 yildan keyin ko'ring ekologiyani tozalanishini ham bir o'zini hissasini qo'shadigan qabil shu uyni teyindan o'tib ketadi narvoningiz ham deymaydi hech kim suvutingiz ham derakam deymaydi salmalar tozalandi suv emas go'yo so'q keldi Milletin desen cüceyu tovuk geldi. Tazan ellerini kızdırgan is kıyaşından seni. Gaz torvalaram hezetip gazını ötürer indi. Sarıga boyalayıp bir tekiz yaldırap durar indi. Traviyesin hem tekiz işlep gerdeyip durar indi. Hoşroy renkli beylere havas kıraşından seni. Derdin bolsa aytaver. Hakim sektiram şörde. Kızı qanchiliqimni tapmasan, arxitektiram shu yerda hamma idoralarni direktiram shu Mekke mahkam ekan bu dastur dum kat qarash bo'ldi internetem geldi yurta. Cipon kabile baylanıp, hezeti beton kardıla meşalkele aylanıp, na kanuni kurgan bolsan yık durma hiç oylanıp, Mekke indi layıkala, şu akadın yuvaş geldi. İndi lay etmez kıştam, karu yağış soğukla, ketekine havas etip yumurta doğar toğukla. Mağana toğuk kanalanam tazalap koşura etip, ek gördüm mu toğkana şuakadım. Eklep koyup şeyran yankılar. Taza hudut ekledi yapmaz piyaz kovukla. İndi musur tapılmışsan hatta ki raşından seni. Peydası koşturup duruştan, harekete düştü kışlak geçip bekar yürüyüşten, güçün yetmese geledi avadanlaştırıştan, inarşı idaраlara temberdim ben. mən. Aynıqsa siz xadımlarına təsənnələr aytaman, mənə şu Güzel apa ses kadımlarını böldüler bir yere tumandan. Ben o evimde iki gün ustala işledi. Hatın işte ustalara o kadar pişirip verdi yankılar. Her Kırda tekiz tıraşından seni, çetten giyen karındaşla bular anık heyrette, evvelleri munnin kışlak gürvedik kuru surette, şikayetin bolsa eğer pırkıroram nazarette, hükümata nispeten işsiz tıraşından seni, işsiz kalmadı içem ustalanı havazası, feyz berer girecekinde kışlaklı darvazası, hele dunyoga ketadi ko'nazay ovozasi oybekdillo shu qishloqda yashayjaq yoshingdan seni sog'laysizlar bir tarzak chalib ana hammangizni to'ylaringizda xudo xohlasa kamchiligi bo'lsa aytamiz xizmatda turamiz